soy maratona ni tampoco soy homero No como la dona, solo que yo voy primero Ahora toca de pa' que vean lo que es bueno Yo siempre le entro primero, no soy relevo oh, Si juegas conmigo desde el principio perdiendo ah, Ahora te vas distrayendo Entro muy, muy relajado Escribo mis temas y dice que me ha copiado Que te ah, pasado hermano Tú quieres verlo con este tema revolado Te, te, me has quedado al lado Pero no entiendo, ahora arrebatado Que como lo logro le pongo sudor y esfuerzo y también siendo honesto. Che, che, che, muy relajado, es que y dicen que me ha copiado Que, que, que, qué te ha pasado? Tú quieres con la rosa, te me revolado Te, te, te, te me has quedado Pero no entiendes que me ando arrebatado Que como lo logro le pongo sudor y esfuerzo y con la ayuda del resto empiezo todo aquí tampoco me es el dilema Tiro al plástico pero se aprende mi tema Yo no soy apóstol pero resolví el problema Yo no soy el porto pero le aporte al tema Yo no soy distinto, soy el mismo de primera Si hablan a mis espaldas mi cara ni vean Lo único que quieren es que me quede afuera Pero ya ni puede ya que me aferre con fuerza Entro, muy, muy relajado Porque con mis temas y dicen que va copiado Que, que, ah, vas a no Tú quieres estar con este tema revolado Te, te, me has quedado balado Pero no me entiendes que va, no arrebatado Que como lo logro le pongo solo y esfuerzo con la ayuda del resto ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el canal para mover a las masas? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te retrasa? Para poder hacer eso ahora ya me hay plaza ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es tu tema? Como hace dos años y me viene a dar problema Te, te, te, te tiro un tema Yo lo tiro hardcore, ahora tienes dos problemas Como hace rato y ya sé que estás sin voz Y recuerda que tu ex fue en el box Y yo todo tranqui pero viendo toda la foto Sé qué queda sin voz Prender el problema mientras no lo seas vos De cómo lo hago ni siquiera lo sé yo Nada va en serio y una si me sale seria Yo soy el apóstol que resuelve tu miseria Cambios a la base para mí se vuelve un juego Yo for speed pero siempre lo acelero Entro rápido o si quiero leer tus Si es que entonces me nota en el flow Hasta luego, ah, es lo nuevo Me que rompemos El chicoto es el bueno